¿Por qué tenía esa lámpara en un departamento tan chico? ¿Por qué? No entiendo. Recuerdo que cuando tenía como 13 años y veía, no sé, series, películas, yo me imaginaba que a los 18 años iba a estar empezando en verdad a ser adulto, a estar buscando dónde vivir, qué sé yo. Cuando cumplí los 18 eh, en verdad no tenía nada, así que la fantasía después se cambió a que cuando terminaba de estudiar. Terminé de estudiar pero no tenía trabajo, así que seguí estudiando. O al final terminé preguntándome cuándo uno está listo, cuándo uno está cumplió, cuando, cuando uno llega y establece el hito de que ya dejó de ser niño y ahora es un adulto. También lo pregunto, em, vamos a ver a la Kitty hacer fuego eh, en el parque forestal, vamos a ver cómo queda eso. Yo, no sé por qué, yo no sé por qué la cumbia se suele cantar, se suele contar siempre solo de amor. Yo no sé por qué hay este cliché en la cumbia. Para algo diferente, el más visto por la gente y hace tanto amor Bueno, nos vamos del parque porque carabinero nos pidió a todos, marcharnos, No nosotros no estábamos haciendo nada, pero... Pero... Si Carabineros dice, hay que agarrar. Y lo que pasa en el mundo no interesa, no trabajo, problema, solo fiesta. Entonces deja la mesa, que vamos a bailar. Al final, si uno espera a estar listo, va a esperar toda la vida. Y al final... Uno siempre sigue siendo niño, pero cambian los juguetes.